طلعت من البلاد عمرها 14 سنة ولما طلعنا الطيارة تضرب جيازين مش قنابل جزان يفحر 10 متر في الأرض يحرق دلم يفحرها والدار اللي يجي عليها والناس يدمرها ما حد ولا حدا يدفن ولا حدا واحنا شاردين في الليل نجري كانت ظلمه وفي النتف لنتفلي هو تنقل بالطيارة كنا نزرع قمح نزرع عدس نزرع شعير ذرة وعنب فيه وندورة نزرع كل ما كناش نشتري شيء كنا ناكل من أرضنا كل آه، إنسان يعني له قطعة أرض وعارف حدوده وله دار وله بس اليهود اجت طفشتنا طبعا نتائج حرب 67 اللي هي استطاعت إسرائيل أنها تستولي على الجولان وتستولي على الضفة الغربية يعني باقي فلسطين وغزة وأخذت جزء شبه جزيرة سيناء وهذه الحرب بالنسبة لأهل غزة طبعا كانت قطاع غزة في هذه الأثناء كان الناس في عندهم تعبئة كاملة بحيث أنهم كانوا مستعدين للدفاع عن أرضهم وعن آه، آه، ممتلكاتهم فطبعا لكن كانت القوة الإسرائيلية كانت قوة غاشمة قوة مدمرة آه، قام الشعب الفلسطيني بكل أطيافه بالدفاع عن هذه الأرض يعني التفاصيل التفاصيل يعني كانت في مقاومه شعبيه موجوده كانت في الجيش الجيش الفلسطيني جيش التحرير الفلسطيني كان موجود لكن آه، آه، ما كان كانت النتيجه مؤسفه كانت استطاعت اسرائيل انها آه، تستولي على القطاع بالإضافة إلى الضفة الغربية وزي ما قلنا وهضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء وكانت هذه من إحدى يعني آه، طبعا بالدعم من آه، الدول الغربية بالدعم من أمريكا ودعم من الإنجليز والفرنسيين 2002 كان يعني عمري 17 سنة كنت بالصف العاشر الضغط وال... وال... والأحداث اللي كنا عايشينها يعني بغض النظر عن الصورة الشكلية اللي احنا عارفينها انه هو دخول شارون هو اللي فجر الانتفاضة وتدنيسه للمسجد الأقصى لا طبعا هو كان في أسباب كامنة حقيقية هي وراء الانتفاضة وراء انفجار الشعب يعني طول الفترة اللي فاتت ما بين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية إيه، الناس كانت بيتراكم حقدها على الاحتلال بيتراكم كرهها لممارسات الاحتلال لأفعاله في, لقتله لاحتلاله الأرضيات لأفعال المستوطنين وانفجرت الناس وبدت الانتفاضة طبعا بدت الانتفاضة بوسائل بسيطة يعني أنا ما أذكر إحنا في بداية الانتفاضة يعني حتى خليني الموضوع هذا جرني لموضوع أحكي عن الإصابة إحنا كنا نطلع الانتفاضة كيف كنا رحنا كنا في المدارس نطلع مسائر يعني بغض النظر تدعو للمسيرة حماس فتح الشعبية كان تلاقي الكل طالع بقى كل واحد فينا بيشعر إنه في في وراه مسؤولية في وراه إيه في عليه خلينا اقول واجب لازم يعمله تجاه هالقضيه طلعنا مسيره من المدرسه ورحنا على مستوطنه نت سريم اللي هي مفترق الشهداء آه، ورحنا ورحنا نطبش طبعا آه، اكلت يومها رصاصه صوبت الطير شبع من لحم الناس أيام ما هجرنا واسأل غيره كمان في هالسؤال يعني يعني الناس شافت تعافت والحمد لله الله ستر واللي ظل طيب عاش كنت أقول له ويبدا أطلع الجميزة والطيارة ترمي يقول لي وين تطلع الجميزة أقول أبد وهي حوالينا الدردب والله سترنا طلعنا اخواتي خمسة اخواتي سبعة وأمي وأبوي ومرت أبوي شردنا على غزة وقعدنا في حارة الدرج والله قعدنا فترة بيجي سنتين بعدين صاروا يبنوا الخيام يعملوا في يقصوا الغابات في غابات تعرف الغابة يقصوا الغابة ويروحوا يعملوا مطرح خيام للناس وبالنمرة مثلا بسام هذا النمر إله آه علي هذا النمر إله هذا يعني بالاسم بعدين صاروا بعد الخيام ما يعني نفعلنش الخيام ما آه، سترنش الناس صارت الناس تشرط في المدرسة من المطر كانوا يقولوا عوض إيوة، الحكومة باقي قبلنا لنجليز يشردوا فيهم بعدين الوكالة صارت تبني آه، مخيمات وعسكرات للناس وقعدنا في المعسكرات والله يا بنتي الناس انها شافت تعافت يعني انا ما شافوه شافوا اللي تكتل بدي اقول عارف لو ما الحبايه بتحبل وبتلعب يعني ما ضلش ناس من كثر ما تكتل بس الناس بتجيب ما شاء الله يعني كثير كتل ناس والله احنا نروح نحش حشيش اول ما هجرنا عندنا جمل وعندنا بقر يعني تلقي عظم الناس الطير شبعان منه المكتلين في العشب ناحيه بيت حنون ريت نعود ونموت هناك يا ريت نرجع على البلد ونموت بلادنا حدا بكره بلاده اي والله بلاده بلاده خير وارض عينك فيها النور اللي ما شاف بكذب انا رجعت وانا اشتغل في اسرائيل عشر سنين رجعت على ناحيه البلد وشفت والله بلادنا بلادنا طبعا آه، احنا آه، يعني نتوارث نتوارث هذه هذا هذه هذه كواشين البلاد هذه كواشين ارضنا اللي اغتصبها الاسرائيليين آه، نتوارثها جيل بعد جيل ونحافظ عليها لانها هي هذه هذه هذه بمثابه يعني حياتنا لانه هذه هي ارضنا اللي نضلنا متمسكين فيها وبضلنا نحافظ عليها الى ان شاء الله. انا بموت اولادي بيضلوا وراي برضه بيحتفظوا بهذه الحاجات لانه هذا حقنا وهذا ما يثبت ما يثبت احقيتنا في في في في ارضنا في في في, في فلسطين. هذا شهادات شهادات طابو كوشان ارض مواشين أرض أرضنا في البلاد كمان هذه بتضل موروث ثقافي ورثناه عن ناس أكبر منا عاشوا هذاك الوقت وعاصروه يمكن بشكل أعمق وهيك لكن برضو إحنا ما بننسى إيه، أهالينا علمونا وإحنا إن شاء الله بدورنا حنعلم أولادنا وأولاد أولادنا لحد ما إن شاء الله في يوم من الأيام نرجع لأرضنا هذه طلعت فوق الجبل واشرف على الوادي واقول مرحبا ناس هوا بلادي يا شفت شفتيها بتحشي القوطن في الخيش يجوز يهاني ذيلف ترخي المسايح ليش بالنسبة للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يمكن هو أكثر الناس بحاجة إلى الوحدة لانه آه، آه، احنا امامنا قضايا وامامنا مشاكل وامامنا حقوق لابد نسترجعها آه، اتحادنا كما بيقولوا في الاتحاد قوه اتحادنا وحدتنا تماسكنا مع بعضنا هو الكفيل وفش فش لا يعني ما فيش بديل امام الشعب الفلسطيني الا ان يلتحم وانه يصير يد واحده ليستطيع انه يسترد حقه طبعا الانقسام والتفتت هذا هو يعني في النهايه هو هذا ما تريده اسرائيل وهو ما يريده الغرب بصوره عامه فلا بد من انه احنا نصحى ونفوق ونغلب المصالح الوطنيه على المصالح الذاتيه لو بدنا نحكي عن الحرب اللي صارت السنة الماضية بال2009 لها تقريبا 22 يوم وإحنا تحت النار يعني الطيارات بتضرب الزوارق من البحر بتضرب الدبابات من من البر اجتياحات في كثير ناس طلعت من بيوتها ويعني كان وضع صعب صعب على انسان انه يتصوره يعني الناس صارت تقعد في المدارس وفي وكمان المدارس والمؤسسات اللي هي مؤسسات الامم المتحده ما سلمت كمان من من هذا العدو لانه هو ما بفرق خلص كان يعني بيضرب بدون بدون رحمه وبدون تفريق لا فتح ولا حماس ولا شعبيه ولا غيره فكان الأجدر بينا إحنا بعد هالحرب هذه نعرف عدونا ونوجه بوصلتنا ونوجه نوجه سلاحنا في اتجاه واحد ما يكونش بيننا وبين بعضنا كان هذه زي ما بقولوا الضربة اللي ما ما بتوقع ما بتكسر بتقوي المفروض هيك المفروض انه احنا بعد الحرب طلعنا اقوى طلعنا متحدين آه، بنحب بعضنا بنخاف بعضنا لانه ما ضل كلام يعني وضحت الصوره كامله العدو ما كان يفرق لا بين ابيض ولا بين اسود ولا بين اخضر ولا بين احمر كان كله واحد كلنا كنا بالنسبه له عدو فكان هذه صحيح كان المفروض احنا نقف عند هذه النقطة ونراجع حساباتنا و ونرجع ونرجع نرجع نفكر بمنطقيه وبعقلانيه وخلينا نقول بغيره وبحرص على الوطن كانت هذه الحرب هذه كانت هي المفروض ترجع توحدنا يعني يعني البكاء أكثر من من اللي هلقيت يعني تبكي على البلاد تبكي على أراضيك تبكي على مطرحك لما تشوف شجرنا حالنا مطرح أهالينا كله راح كل أخذته اليهود إن شاء الله والله يا متمني من هالحين وموتنا ما حدا بنسى بلاده ما حدش بنسى بلاده الصغير مش ناسي بلاده وربنا يفرجها من عنده وعن وعنمناش إلا فرج الله داري في الطول وقفت أقول لك رايع الغربي لا داك أحسن لك وانا خايف يا اخوي تروح وتتملك وتعاشير الغير تنسى انا بتمنى بصراحة يعني آه، ينزال هالشرخ اللي موجود في, في, في العلاقة الفلسطينية الفلسطينية آه، الانقسام هذا آه، يروح لطريقه لأنه هذا إحنا إشي جديد علينا دخيل علينا عمرنا إحنا ما كنا بنفرق بين بين فلسطيني والتاني كنا كنا ايد واحده كنا كنا بنخاف على بعضنا بنحب بعضنا إيه، بنحاول بطريقة أو بتانية صح كنا مختلفين في الآراء لكن الاختلاف في الرأي زي ما بيقولوا لا يفسد للود قضية الاختلاف هذا كان صحي جدا كان يعني بفائدة بيعود بطريقة أو بأخرى بفائدة علينا وعلى عامة الناس بتمنى انه الانقسام هذا ينتهي إيه، وترجع إيه، الميه لمجاريها زي ما بيحكوا نرجع ايد واحده آه، نحدد آه، نحدد برنامج او اطار عام يتحركوا ضمنه الفصائل الفلسطينيه بغض النظر عن الوسائل والاساليب اللي بده كل فصيل هو حر شايف الطريقه اللي هو شايفها ينفذ فيها لكن لازم في النهايه يكون عندنا هدف واحد آه، نسعى له اللي هو تحرير فلسطين كل فلسطين إيه، نرجع على إيه، بلادنا أنا بصراحة نفسي أرجع على برقة وهذا نفسه يرجع على حيفا وهذا على عكا وهذا على يافا نفسنا نروح نصلي في القدس في المسجد الأقصى هذا هذا أمنيتي يعني